من أنا Engkaulah murabbi cahaya ilahi Wahai Allah Rabbi jaga guru kami Kamilah Karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak

Man ana man ana man ana laulaku Kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum Man ana